mamelani ke bantwana bam namhlanje sizawusebenza ngomzila wamanani ne abona la manani alapha phambi kwam sasebenza ke ngomzila wamanani sibheke phambili sibuye umva xa sibheka phambili amanani ethu ayeba mangakanani ayeba makhulu xa sibuya umva amanani ethu abangakanani amancinci very good usi izapha sithandwa sam sizohamba kulo mzila wethu amanani eke siqala kuba eke very good yima ke sithandwa sam kha uhambe bheka phambili kabini aha kabini yes ukubani ngoku ukuthi high five okay uba uhambe phambili kabini kabini kwakhona uzaba kuba khawuhambe sibone nantso ke ke mntanam uba ubuye umva kanye buye umva buye umva kanye good boy ukubani good okay ngayohlala phantsi ke mntanam